So hari ni saya nak cerita sikit berkenaan dengan uh, strata title. Okay, um, dia strata title ni dia subjek yang apa topik yang besar jadi saya pecahkan kepada dua bahagian eh. Uh, so kalau ikut strata title ni dia ada tiga uh, dua akta dan satu regulation yang semua orang kena uh, faham eh siapa yang involved dekat dalam strata title ni kalau sekiranya dia uh, developer uh, dia perlu tahu berkenaan dengan apa tu uh, uh, strata title X 1985 hari ini kita akan go through yang that one and then kalau sekiranya pengurusan harta, uh, tanah selepas strata strata title diberi itu under strata title management act uh, 2013 dengan housing and development act eh akta 118 boom uh, kena pilih so basically um, Uh, dua akta ni basically saling uh, saling bantu membantu basically yang bahagian akta yang uh, uh, akta hak milik serata 1985 ni adalah untuk pendaftaran dan keluar hak milik serata. Jadi nak nak keluarkan geran tu perlukan uh, berdasarkan kepada uh, serata title uh, serata title act ni tapi ingat eh semua serata title act ni dia uh, apa tu uh, in accordance to the uh, apa tu kita punya uh, kanun tanah negara Okey jadi basically dia uh, in accordance jadi dia tak boleh uh, tak boleh berlainan daripada apa yang ada dekat dalam kanun tanah negara uh, apa kanun tanah negara tu. And then akta pengurusan strata uh, strata untuk 2013 di uh, ini di apa tu diluluskan 2013 dan digazetkan pada 2015 yang ini untuk bahagian pentadbiran, pembadanan, pengurusan uh, dan uh, apa tu pengurusan pengurusan skim uh, berstrata. Okay, yang ini saya akan go to untuk bahagian yang kedua. Okay, so elemen-elemen dalam uh, apa tu dalam skim strata ni kita satu kita ada parcel ataupun petak. Yang ini yang rumah yang kita beli. Lepas tu kita ada petak accessories. Yang ini selalunya parking. And then lepas tu kita ada um, apa tu harta bersama eh surau um, apa padang permainan uh, swimming pool eh, itu harta bersama. Lepas tu ada blok sementara juga. Blok sementara ni uh, bila kita dapat permit uh, apa tu membina selepas kita dah menguruskan nas uh, strata title tersebut okey and then uh, saya apa tu petak ialah uh, unit individu yang kita pegang eh, unit rumah kita and then petak tanah adalah kawasan yang apa tu kalau sekiranya dia uh, certified landed area okey and then uh, petak aksesoris untuk parking harta bersama macam uh, swimming pool so and then lepas tu dia ada uh, uh, unit share. Unit share ni dia ada pengiraan dia. Pengiraan dia, formula dia ialah uh, dia dia bagikan kepada dua. Satu ialah kita punya parcel, lagi satu eh, apa tu uh, kita punya accessory parcel. Jadi untuk yang bahagian A tu ialah kita punya parcel, kita punya square feet, kita darabkan dengan dia punya weightage. Jadi dia ada weightage dia berdasarkan kepada ni lah eh. Kalau sekiranya uh, apartment yang eh, kawasan Lobi ada, ada lobi satu kalau tak ada lift 0.85 so darabkan okey so kalau uh, kalau unit uh, blok sementara yang saya cakap tu bangun yang dicadangkan untuk didirikan dan uh, peringkat sutu utama ialah undang-undang kecil uh, SSS nanti saya akan tunjukkan okey perbanan pengurusan ialah apa tu MC uh, management committee And then uh, perbananan pengurusan subsidiary ni maksudnya subsidiary management committee. Ha, ini kat bawah dia lagi lah. Eh. And then daftar buku serata ini the last part sebelum kita diberi uh, apa kita punya geran. So pecah bagi bangunan ni bila dia sebut pecah bagi bangunan mana-mana bangunan yang mempunyai dua tingkat atau lebih. So maksudnya katakan adalah satu, ada satu um, rumah. Uh, and then dia pecah dua maksudnya dia ada macam contohnya macam townhouse kan uh, contohnya macam townhouse ataupun apartment jadi ini dia masuk dekat dalam strata title punya act okay and then ada juga yang macam contohnya kalau kita pergi dekat uh, Sunway, Richway ataupun Eastwood eh so yang itu dia un, dia uh, stratified landed area jadi kat situ dia ada rumah uh, rumah sama ada double story ataupun terrace house and then uh, ada banglo ataupun semi semidi tapi dia ada clubhouse yang ini selalu orang panggil uh, apa tu uh, gated guarded so basically perkataan gated guarded ni hanya untuk yang strata fight sahaja eh kalau sekiranya ada satu taman yang dia ada guard dekat luar uh, itu bukan gated guarded dia memang guarded tapi dia bukan gated guarded ada beza kat situ so dalam segi undang-undang tidak ada orang boleh halang orang untuk masuk dalam taman. Orang luar ada hak untuk masuk dalam taman. Jadi tak ada orang boleh halang. okay? Tetapi disebabkan uh, uh, keadaan semasa jadi uh, majlis menutup sebelah mata. <laughs> Ha, ini exactly apa yang dekat dalam surat khabar. Eh. Kalau you baca cari surat khabar, majlis tutup sebelah mata untuk orang buka pagar. Tapi pagar tu isef adalah uh, ataupun uh, guard dengan tempat pagar bunggit tu isef dia bukan uh, apa tu bangunan yang sah Okey, maksudnya kalau ikut undang-undang, majlis akan terpas kena robohkan. Faham tak? Ha, tapi hanya kalau sekiranya dia uh, apa tu gated and guarded, maksudnya certified uh, punya area uh, apa tu guard tu memang memang guard yang ada dekat luar untuk untuk jaga orang keluar masuk tu ah uh, itu memang memang dia memang berhak untuk berada kat situ dan dia ada hak untuk nak uh, tak menguruskan sama ada orang tu masuk ataupun tidak okay? so kalau kalau sekiranya orang yang ada strata, uh, strata title ni dia ada undang-undang kecil dan sebagainya so kita ada tiga skim strata satu skim strata bangunan bertingkat yang ni apartment landed strata yang ni macam yang saya sebut yang macam dekat uh, kita Tijani eh macam uh, kat office kita tu ada satu tempat nama di Tijani uh, yang itu landed strata lepas tu kita ada pembangunan mixed development uh, mixed development macam yang apa tu sub, South KL punya ni baru-baru ni kita makan apa tu kat mana apa nama tempat tu uh, jadi dia kat bawah dia tempat uh, bawah tu tempat kedai atas dia apartment okay mixed development okay sekarang kita cerita uh, ah, detail sikit uh, proses permohonan dia proses permohonan dia okay uh, so far sebelum saya pergi ke sini are you okay kalau okay angkat tangan sikit saya nak tengok okay eh So far okay, saya ada 7 minit lagi. So proses uh, uh, permohonan dia, mula-mula dia buat kebenaran merancang eh dekat uh, one stop center di pejabat tanah. And then pemaju mengeluarkan permohonan untuk uh, develop, uh, development order. And then sekiranya kebenaran merancang tu dibenarkan, then dia akan bagi tiga syarat sama ada syarat 1, 2 dan 3 eh. So ini yang terbaru eh, ini adalah amendment yang terkini uh, yang saya sebut tadi tu akta pada uh, 2013 dan digazetkan pada 2015 okey so lepas dibuatnya pelan pelan bangunan dan uh, dapat kelulusan pelan pelan bangunan dia kena buat permohonan sijil formula unit share sifus eh dia panggil sifus ini uh, sebelum jualan tu uh, sebarang jualan untuk unit serata tu di, dibenarkan maka uh, apa tu pembau, apa pemaju kena dapatkan uh, kebenaran dua. Satu kebenaran untuk pelan tapak dan lagi-lagi lagi satu ialah sijil formula unit share ataupun SIFU ni eh. So satu perakuan oleh APTG uh, negeri sebagai prasyarat permohonan eh. Jadi dia wajib dapatkan dia sebelum dia uh, dapatkan uh, SIFU ni sebelum dia buat sebarang jualan. Okey. And ini adalah contoh dia eh, daripada yang dikeluarkan oleh uh, Pejabat Tanah Negeri Sembilan. Jadi dia ada dua pages. Eh. Satu uh, bahagian depan berkenaan dengan pemilik, pemilikan dengan kawasan. Dan bahagian belakangnya ialah jenis pembangunan yang dibuat. Okay. So you guys kalau sekiranya nakkan uh, apa tu, uh, nakkan uh, presentation ni beritahu dengan Su. Eh. Nanti saya akan bagi kat Su. Okey, so kemudian yang keduanya ialah jadual peta. Ini adalah pelan lokasi tingkat tandakan tandaan seperti dalam section 9 eh. And dalam apa tu? Uh, ini termasuklah semua peta-peta harta. Ah, ini contoh dia lah eh. So termasuklah lokasi dan sebagainya. Tapi dia ada lagi detail lah, ada detail dia panggil pelan akuan strata. Ha, jadi lagi detail daripada tu. Tapi ini uh, apa tu? Yang ni uh, contoh dia eh, contoh pelan Ah, apa tu dia panggil uh, jadual petak okey so lepas dia dah dapat sifu tu dengan jadual petak barulah dia boleh uh, dapatkan dia punya uh, dia punya lesen untuk uh, tu marketing dengan lesen untuk menjual okey so lepas dia dah sampai superstructure superstructure ni macam ni uh, bawah ni kita ada substructure atas bahagian atas bila superstructure dia semua dah siap ni dia punya dia punya beam semua dah settle eh bila beam dah settle je maka dia kena kemukakan uh, permohonan untuk apa tu? Uh, apa tu untuk uh, membuat apa tu uh, dipanggil permohonan untuk certificate of proposed strata plan. Okey. Jadi yang ni dia buat dalam dia tempoh permohonan 3 bulan dari tarikh perakuan SSS. Okey, superstructure uh, stage dah siap. Okey. Lepas tu uh, lepas cadangan tu dah dibuat and then barulah uh, dia terima semakan permohonan pejabat tanah terima semakan permohonan permohonan dia ambil fee dan sebagainya dan mendapatkan ke, uh, kelulusan PTG okey perakuan uh, ah, jupen makan cek last kalau sekiranya everything in order eh kadang-kadang apa yang you hantar dengan apa yang you buat tu kadang-kadang tidak menepati jadi jupen makan cek dulu maksudnya dia akan ukur dulu everything okey baru dia keluarkan sijil okey Okay, so ini adalah uh, dia punya uh, uh, ringkasan eh. Mula-mula dia buat apa tu uh, permohonan, kemudian kelulusan bersyarat dia ada tiga uh, tiga syarat tu. Kemudian kelulusan pelan bangunan, kemudian permohonan sifus, Okay, Uh, you pergi je uh, one stop center PTG. Jadi nanti dia akan dia akan apa? You buat dekat situ je, masuk dekat online tu je filekan jadual petak pada COB commission commission commissioner of building and then lepas tu pengeluaran lesen dan permit kemajuan perumahan baru boleh jual lepas tu bila dah capai superstructure stage then dia akan kemukan dan within 3 bulan dia kena kemukakan uh, pelan cadangan apa cadangan pelan serata and then uh, kepada JUPEM JUPEM akan semak kalau everything in order barulah permohonan hak milik serata tu boleh dilakukan keputusan PTG untuk lulus ataupun tolak masa tu so kelulusan penyediaan uh, apa tu uh, serata oleh JUPEM dan masa dia serah kunci tu dia kena serah sekali, sekali arung maksudnya masa dia serah kunci pendaftaran hak milik serata tu tel telah selesai faham tak tak macam dulu macam dulu kasih kunci dulu serata kadang-kadang tak siap lagi kan sekarang melalui apa tu uh, apa uh, yang terkini dia kena serahkan serentak boleh Baik, terima kasih banyak. So saya serahkan kembali kepada kita punya uh, apa tu kepada kepada MC. Ribuan terima kasih kerana mendengar apa tu uh, sedikit uh, sharing saya.